嗨，各位观众，大家好，我是宇航，今天要来完美托罗要，今天不是要来挑战什么，要来赚物资哦。今天是要来带大家来看那个美托罗要里面的水怪啦。那个水怪呢，就是在我标点的那个区域里面呢。 我觉得我还是先把这些人机干掉先吧。点你来。哎，后面咋还有一个呢？哎，这种时候就是要冷静思考。哎，我刚刚是不是干掉了两个填他的盒子？看看有有有有有子弹有子弹。哦，还好，差点要凉凉嘞！刚刚差点搞死我的家伙。 看你有什么物资，一定很肥，差一点搞死我嘞！呃，等一下，我今天的目标是要去看水怪，对吧？那就是啊，如果路上没有遇到什么人的话呢，应该是直接跳转过去那个地方了哈。好的，我的路上平淡无奇，没有出现那种物资又低了、伤害又高的死人机。 呃，现在来到了这个 boss 点这边，因为那个水怪就在前面这个水域这边，那个四周都有空气墙。队友是说有敌人是吗？呃，那么注意听脚步声呗。哎有啊有啊有啊有啊，哪里嘞？看到。 哎呀，我那 heat 呃，嗯。还是不要祈祷真人玩家出现吧。真人玩家出现，我是死啊，还是一个死，横竖都是一个死。就是这样。啊，对，现在来到我这个标点的这个地方。就在前面那里。 然后呢，大家可以看到这个地方有这么大一个洞，千万不要跳进去，千万不要跳进去。那边里面是空气墙，你跳进去是可以跳得进去啦，可是里面是空空气墙来的。来到我这一个点这边，就是这个，这边蛮低的是吗？可以直接爬进去的。然后这边就是根据这个拉杆，不是这个杆，上面这边呃搞错了，再来。 在我这个地方往上爬，来到这个电线杆这边，呃，这个这个触角这边往上爬，就爬进来了。大家也不用麻烦，也不用烦恼出不去。其实这边是可以出得去的，只要你在这边按跳跃，哎，这跳跃翻爬就有机会可以爬出去。哎你，哎不要给我打脸，OK？哎给我爬，哎。 就是在这个地方，大家可以看一下。Hello，哎哎哎哎哎哎，就是这个地方可以爬出去。啊，错了错了，就说可以爬出去吧。啊，然后呢，我们再往这个地方爬进来，爬进来，爬进来。OK，就可以进来了。那我们去找水怪吧，水怪就在前面那个区域那边。

你们看到了吗？在前面这里朝我游过来呀，是不是看到我要来打我？哎，没有哎，他不来打我，他不会来咬我，所以这个只是一个观赏物而已。哇，是哟！ 跟你的朋友一起来打卡拍照呗，在这里就是在比较下面这一边，还好它不会攻击我们，看样子一口就可以咬掉我们的样子。各位有没有觉得它很像汉江怪物呢？觉得像的话就在底下留言加一，不像的话就在底下留言加二吧。如果它真的可以上岸的话，就真的很恐怖。 近距离看，其实还蛮壮观的啦。我敢这样子讲，其实是因为它不会打我们。看起来它只会跟住固定的路线走而已，它不会来咬你，什么都不会，只是一个会移动的观赏生物来的。 呃，玩也玩够了，观赏也观赏够了，打卡也打卡够了嘛。那么接下来就是回去了，那我再见了，这位啥啥啥啥来着？嗯，不懂。话说你这是在舍不得我不让我走吗？别自作多情了，人家就只是跟着官方设定的路线游而已。 这里宣传一下两个频道，第一个是藏獒游戏频道，链接是 https: colon slash slash bit 点 l i 三 new。第二个是嘉轩频道，链接是 https: colon slash slash bit 点 l i r w 九 m e l f。以上链接我都会放在底下说明栏，麻烦大家到他们频道支持和点赞，自家兄弟，大家支持一下。看完那个水怪之后呢，在这边疯狂跳跃就行了，有机会可以爬过去的。 就像这样，有几率。哎哎哎，不要打我嘞！爬过去。哎，哎有啊有啊有啊有啊。OK，那再见了，水怪。那接下来就是去打 BOSS 了，还去打 BOSS？啊？看看我队友一个两个都在干嘛？三号死了，四号跟一号，一号干啥呢？ 呃，现在的状况是我一个人不敢去打 BOSS，so 就去打他旁边那些小的人机呗。我跟你说，BOSS 我打不过，人机我一定打得过。OK，除了那个时候某个 SH 带了枪忘记带子弹，拿拳头跟人家拿枪的人机 PK，结果被打趴。OK，看来对面有消音。 他在哪里呢？感觉在瞄住我，哦，绕去前面打一下，看一下，看见，等一下绕去前面，我绕过去打，OK，我开一下视角看到他了，是这个，OK，搞定，过去舔他的包。哎，哎，我怎么没了？ 走路走到一半，突然间没了。呃，因为某个 S H 又忘了做结尾，所以我来帮他讲。非常感谢你们能看到这里，记得在底下留言区写下你们对那只水怪的看法。记得为这个视频点赞、订阅我嘉轩频道和藏獒游戏频道。下一支影片再见，拜拜。